بسم الله الرحمن الرحيم أه بصراحة أنا النهاردة سمعت كلام غريب جدا أه النهاردة أنا كنت قاعد في متن فلقيت واحد بيوزع كتيبات أنتوا عارفين الكتيبات الصغيرة دي فلقيت الكتاب بعنوان كيف تجعل نسخة من نفسك فالعنوان استوقفني بصراحة فأخدت من راجل الكتاب كتاب صفحتين أصلا مش كتير اول صفحه مكتوب فيها الخطوات اللي هي خطوه واحده بس اللي هي انك تقول اسمك استغربت طب طب ما الواحد بيقول اسمه كتير فلقيت في اخر الكتاب اللي هو الصفحه اللي قدامنا الناحيه التانيه يعني مكتوب ان انت لازم تقول اسمك وانت عارف ان هيحصل منك نسخه وبعدين الكلام غريب ومخيف في نفس الوقت لان معنى كده ان مجرد ما الواحد بيعرف ما ينفعش يقول اسمه بعد كده لان كل ما الاسم هتحصل منه نسخه قدامه المهم انا بصراحه نفسي اجرب حاجه زي كده بس انا يعني اصريت ان انا اجرب حاجه زي كده وانا بتصور الصوت وصوره قدامكم لان انا آه، مش بخبي حاجه على حد حقيقه فممكن تدي دلوقتي وكل حاجه بتتسجل صوت وصوره قدامكم بسم الله الرحمن الرحيم آه، تامر ايه ده؟ انت مين؟ انا قرينك الزواوي قريني؟ و... وجيت هنا ازاي؟ جيت زي الناس اخوي اخوك؟ انا قرينك ولا اخوك؟ وانا قرينك زواوي اسكت ده الكلام طلع صح ده كلام بتاع المترو صح كلام الكتاب طلع صح بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله طب امشيه ازاي دوت دلوقتي امشيه ازاي يمكن لو اسم تاني نجرب كده تامر تامر تا انت مين؟ احنا مرابين انتوا معانا؟ اي نعم نادر يا صوخة طب يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شغل شياطين ولا شغل ايه بالظبط؟ شغال شغال ايه طيب؟ هو انتوا جيتوا منين ولا ولا جيتوا ازاي؟ جينا على رجلينا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ما تقولوا حاجه يا جدعان انتوا جيتوا منين؟ من شبرا منين؟ من شبرا من شبرا ايوه بس الطريق واقف دلوقتي يعني ازاي جيت من شبرا؟ انا جيت من البيت وبعدين ايه ده انتوا كلكم لابسين كبك ليه؟ لسه المطر اللي جاي دلوقتي لسه المطر اللي جاي دلوقتي اه والله يا نهار ابيض راجل اه لسه المطر اه لا حول ولا قوه الا بالله اه بقالنا كام يوم قاعدين في الساعه متلجين اهو بقالنا كام يوم وانتوا اخباركم دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب <clears throat> ما بتجوش ليه بقالكم فتره يعني ما انتوا عارفين العنوان اهو مشاوي مشاوي بقى مشاوي بقى العيال اهو اديكم عرفتوا العنوان اهو ابو شقروا يعني وعدوا كده طبعا اكيد اكيد اكيد طيب اوكي يعني والله كانت فرصه نظيفه يعني يزيد فرصه كويس طيب اوكي بيحبوا تتعشوا معانا ولا حاجه؟ اه اه لا بس مش مستعجل عشان بس الاسره مستنيني طيب خلاص احسن برضه آه يعني آه فرصه سعيده والله يعني طيب اوكي ماشي بس خلي بالك ايه اوعى تقول اسمك نهائي تاني حاضر يا باشا حاضر مش هقوله تاني ما اقعدش اقوله تاني خلاص لو حد سألني عن اسمه قول اسمي عباس ايوه حاضر يا باشا مع السلامه مع السلامه مع السلامه مع السلامه عباس آه الحمد لله للأسف يا جماعة طلعت صح يعني أنا مش عارف أقول لكم إيه أنا طبعا آسف جدا عن الموقف اللي أنا حطيتكم فيه دوت لأن مش هينفع بعد ما حد يشوف الفيديو دوت اسمه تاني مش هينفع إلا لو أنت عايز نسخة منك تكون قدامك ده موضوع تاني اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته